Вимушена переселенка із Бердянська Світлана розповідає, спочатку виїхали до села, що поблизу міста. потому что мы с детьми не гуляли на улице. И в селе мы во дворе гуляем. Ну, и ждешь. Ты сидишь и ждешь, ты не знаешь, когда к тебе домой кто-то придет и зачем они к тебе придут. У нас сразу пошли ходить к охотникам, у кого были ружья, ходили к охотникам. Некоторых, кого дома не было, грабили, выбивали двери, забирали а, А, допустим, и, и ходили просто к частным людям, но ну, там заходили, иногда проверяли у некоторых паспорта, но я не знаю, как они там по лицу смотрели, а некоторых просто ходили по двору, посмотрели, все позаглядывали везде и уходили. Ну, в городе точно так же, они ходят, эм, ищут пустые квартиры, переписывают, спрашивают, где хозяева, переписывают у всех паспорта, я не знаю, зачем это делается, но вот потихонечку они начинают все районы в городе обходить. За словами жінки, виїжджали з міста, дуже хвилювались, рухалися гуманітарним коридором. которые были с Красным Крестом, не получилось выехать. Мы вообще их не, ну, не получилось. Мы сидели с утра и до 7 вечера, потому что у нас 9 комендантский час, надо домой добраться. И мы их не, не, про- ну, вот не знаю, когда они проехали, как это все было, не знаю. И получилось, что мы случайно увидели, нету ин- связи, не- оч- нету интернета. И мы случайно, маленькие когда провайдеры, есть там интернет, и мы прочитали, что будут ехать уже ростовские автобусы с буквами Z, и мы с ними выехали. На Васильевке нас поменяли, в украинские автобусы пересадили, и мы приехали. Выехали мы с Бердянска, должны были в 10, выехали в 2 э, по, по российской, вот получается, по оккупированной территории мы ехали, нас на постах никто не проверял и паспорта не смотрели. И мы, наверное, в 7 часов были в Васильевке, но уже в Бердянске, ой, в Запорожье, пока мы были, наверное, было час ночи. Пока тут, тут уже смотрели наши паспорта и все. Нині Світлана згадує про життя в окупації. Работы не стало сразу же, практически там через несколько дней, как началась война. Э, Не было, ну, нет возможности, ты не- нет никакой работы, ты не можешь найти работу. У тебя даже если есть деньги на карточке, ты их не можешь снять. У нас через потом, через некоторое время стали закрываться магазины большие, которые супермаркеты. У нас сельпо и АТБ, они закрылись. А. Позакрывались и некоторые аптеки. Ну, закрылось практически все, ничего у нас не работало. Сейчас э, работает аптека немножко, и работают частные маленькие магазины, и рынок у нас, спасибо, что есть. Ну, деньги ты не можешь снять с карточки, тебе, тебе нужно стоять очередь. Ты, допустим, там 8 тысяч какой-то, и ты в неделю ходишь к банкомату, чтобы снять деньги, да? Ну, по тысяче. Ты ходишь, снимаешь, и все. Кто бабушки, допустим, пенсию получали на Укрпочте, они не получили, ну, за апрель месяц они еще не получили. У нас сразу начали там некоторые раздевать, проверять наколки, проверять, там, может, кто-то, типа азовцев или еще кто-то ищут, чтобы следов от оружия, от бронежилетов не было. Просто вообще у нас сразу начали забирать активистов. Мы же проводили там в Бердянске митинги, ну, нас стали, забрали активистов. У нас была женщина-активист, ее забрали, продержали очень долго у нас есть там колония 77-я, где у нас заключенные сидят, она была там неделю больше даже. Вот, издевались над ней. Зараз Світлана разом із родиною збирається виїхати до рідних у Польщі і там чекати на перемогу України. Новини на Суспільному. Запоріжжя.